Lefke Avrupa Üniversitesi Festival 2016 26 Mayıs 2016 Perşembe İrem Derici Bu şarkı hapset içine çek bebeğim 27 Mayıs 2016 Cuma Grup Ezgi'nin günlüğü Benim adım Ebruli Biraz gerçek biraz hülya Yalanımı sevsinler Aşksız dönüyor dünya 28 Mayıs 2016 Cumartesi Grup Athena Öpeceğim öpeceğim dedim sana Sık yapma yapma Sık yapma yapma Sık yapma yapma Sık yapma sana bana Lefke Avrupa Üniversitesi Festival 2016